आज मेघालया ट्रिपचा डे फोर आहे आज आपण एक छान असा निसर्गाचा चमत्कार असलेला double decker living root bridge बघणार आहोत आम्ही काल चेरापुंजीमध्ये आलो चेरापुंजीला सोहरा असंही म्हणतात तर चेरापुंजी हॉलिडे रिसॉर्टमध्ये आम्ही थांबलेलो तर हे अतिशय सुंदर हॉटेल आहे तर आज आम्ही लिव्हिंग रूट ब्रिज बघायला जाणार आहे आजच्या दिवशी हे एकच डेस्टिनेशन आम्ही बघणार आहे कारण याच्यासाठी आम्हाला तीन हजार पाचशे पायऱ्या खाली उतरून जायचं आणि परत तीन हजार पाचशे पायऱ्या चढून वर यायचं म्हणून एका दिवशी एकच डेस्टिनेशन आणि या ब्रिजेसची स्पेशालिटी म्हणजे रबराच्या झाडांची जिवंत मुळं एकमेकांमध्ये अडकवून खासी लोकांनी हे ब्रिजेस बनवले आहेत हे रूट्स जिवंत रूट्स आहेत आणि या मुळांना बांबू आणि सुपारीच्या झाडांनी दिशा देऊन एकमेकांमध्ये गुंफवून ही ब्रिजेस बनवली जातात ही ब्रिजेस बनायला साधारण दहा ते पंधरा वर्ष लागतात आणि तयार ब्रिजेस साधारण पाचशे ते सहाशे वर्ष विदाऊट मेंटेनन्स तश्शेच्या तसे राहतात आहे की नाही मिरॅकल तर यातलं सगळ्यात जुनं लिव्हिंग रूट ब्रिज जे आहे आणि ते डबल डेकर पण आहे ते लिव्हिंग रूट ब्रिज आज आम्ही बघणार आहोत आणि हे बघतानाचा आमचा सुखद प्रवास मी तुम्हाला दाखवणार आहे एक्सपिरियन्स करवणार आहे तर चला मग आपण डे फोर सुरू करूया चेरापुंजी हॉलिडे रिसॉर्टहून पंधरा ते वीसच मिनिटाच्या अंतरावर डबल डेकर रूट ब्रिजचा एंट्री पॉइंट आहे इथे आम्ही पावणे दहा वाजता पोहोचलो इथे असे भरपूर सारे गाईड आहेत आणि गाईड घ्या असं सजेस्ट करतात बोलो बोलो जल्दी बोलो रेडी शर्मा रहा अरे शर्मा ने रेडी एट हंड्रेड उनमें से किसका नाम अ से शुरू होता है ना what is your name Shyam Mark. Mark. John. John. Kevin, Huh? Kevin, Kevin, Ah. This guy is handsome. So we'll it take is. the okay. party with. His, we like his name. Yeah. <laughs> One more. One more. He has more. How much for the stick? 24. 24? One stick. 24. Stick. Twenty each. Thank you. I can you. carry this back to my home. Thank you. Eight hundred ready na? Chala. Michael, how much time left, Michael? आप कितने बार ऊपर नीचे करते हो दिन में एक बार कभी कभी दो, दो, दो बार दो बार वो सुबह किया था ना हाँ तो हो हो? साधारण दहाच्या बेताला आम्ही हा ट्रेक सुरू केला आता स्टेप्स आत्ता तर खूप उत्साह वाटतोय पुढे बघू काय हालत होते आमची तीन हजार पाचशे steps too much this is our guide Michael's home and she is his sister and he is Michael भरपूर दुकानं पण आहेत जाताना पाणी बिस्किट आणि ही मम्मी माऊ पण आहे छान आणि बुबू बिझी बिझी झाडू याचा बनवतो मी म्हटलं ना तुला हो ओके त्याच्यापासून झाडू बनवतो हे मस्त पैकी पायनॅपल आहे सुंदर कलर हे तमालपत्राचं झाड आहे बेलीफ आत्ताशी सिंगल रूट ब्रिजच्या एंट्री पॉइंटवर वर आम्ही इकडून सिंगल रूटला जायचं इकडून डबल रूटचा वे आहे आणि आत्ताच आमची हालत कशी आहे Amit super Michael is holding the chhatri worth it ना What's your name? Ruksha Mukherjee. Okay, and you have ah. uh, uh, you do blogging, no? Blogging. Uh, we have just started. We have just started an we Insta page. page. Okay. We have started a couple page. So recently we got like um, we had this uh, civil marriage. So last around that last week. So this is our first trip. First trip. Promote your channel. This is the time. <laughs> Ah. So, uh, so I am. So I have done my, my master's in economics. Our ah. channel name is R Square. So R and R. So R squared is a statistical term which means goodness of fit for regression line. So the channel name is R squared, goodness of fit. Yeah, it's And on that's- Instagram and it's a couple page. We post about food, Travel, normal daily life, financial, financial health, because he is in financial. His name is Rajeshri. I'm Ruksha. Thank you, ma'am. And Great meeting you. Yeah, great. Nice to meeting meet you. Yes, yes. All the best. All we'll the see best. your vlog soon. yeah, on we'll, YouTube. we'll, we'll And subscribe to my channel Sure, as well. sure. Write down my आत्ता आम्ही जातोय ब्रिजवरती हे म्हणजे सिंगल ब्रिज आहे सिंगल रूट ब्रिज क्यू आहे इथे पण one person at a time असं आहे आम्ही Michael can I come there नाही जा सकती दो ऊपर से दो से दो से ठीक है रखो छान आहे पण थोडं डेंजर आहे मस्त इसको खा सकते हैं ना खाने वाला है होय किती गोड रंगाची कोंबडी आहे कोंबडा कोंबडा कोंबडा कोंबडी किल्ला कुठे गेले लाईट वेट कॅरी करायचं असेल तर फूड तुम्हाला जागोजागी मिळतं फूड म्हणजे कोल्ड ड्रिंक चिप्स पाणी पण ओडोमास मात्र तुम्ही नक्की कॅरी करा खूप सारे मॉस्किटोज आहेत सिंगल रूट ब्रिज बघून आम्ही इथे जस्ट एक पाच मिनिटाचा ब्रेक घेतला आहे आम्ही सिंगल रूट ब्रिजला किती वेळ लागणार आहे आपल्याला उतरायला फिफ्टी मिनिट ओके तरी आता पूर्ण सिंगल ब्रिज रूट बघून पुढे जायला दीड तास रेस्ट आणि असं करून हो, आपण आरामात चाललो येस आणि आता अन्न वाचतो बघितलं सुपारी सुपारी, <laughs> हो ओ मस्त आता आम्ही डबल डेकर रूट ब्रिजकडे चाललो आहे अर्धी पब्लिक गळून गेली आहे तिकडेच दमून म्हणजे लोकांनी जायचं कॅन्सल केलं स्टेप बॅक आम्ही जातोय तर खरं चढताना वाट लागणार आहे तिथे जाताना असा आयर्न ब्रिज लागतो तो क्रॉस करायचा आहे ह्यूज दगड Mayu, Saltana Hotana ke holiday. And just everything is kind of look. You can imagine हालत ke holiday. अगर हम इधर डूब गया तो डूब गया तो क्या होगा फिर तो क्या होगा ये भर से वापस आता है एक्सपीडिशन होता नहीं तो क्या होगा वही बात विशेष लक फॉर फ्यूचर सर आशीर्वाद रखिए एकदम हा अजून एक लोखंडी चटईसारखा ब्रिज आहे आत्ता जे आजोबा भेटले होते त्यांना बघून आम्हाला जरा हुरूप आला आहे ते सुद्धा जाऊन परत येऊ शकतात तर आम्ही नक्कीच येऊ लास्ट आम्ही डबल डेकर रूटच्या एंट्री पॉईंटवर पोचलो कारण आपण प्रेक्षणीय म्हणून बघायला जातो तो इथल्या लोकांच्या रोजच्या आयुष्याचा भाग आहे हेही बघायला मिळालं सगळी मजा मजा करत इथे दोन अडीच तास कसे गेले आम्हाला कळलंच नाही या स्वप्नवत ठिकाणी आम्ही खूप छान टाइम स्पेंड केला निघायची अजिबात इच्छा नव्हती पण जेवढा लांबचा पल्ला गाठून खाली दरीत उतरलो होतो तेवढंच चढून वर जायचं होतं आणि इथे दिवस लवकर मावळतो आणि लवकर अंधार होतो म्हणून मनावर दगड ठेवून आम्ही परतीचा प्रवास सुरू केला जाता जाता आम्हाला असे छोटे युनिट्स दिसले मग मायकलला विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं की इथे नॅचरली मध गोळा केला जातो आणि तुम्हाला घ्यायचा असेल तर तुम्ही इथून शुद्ध मध विकत घेऊन जाऊ शकता म्हणून आम्ही तिथून शुद्ध मध सुद्धा खरेदी केला डोंगराच्या वर जी छोटीशी झोपडी दिसते ना तिथून उतरत उतरत उतरत आम्ही इथे आलेला खूप इथे आलाय खुश पोचलो बाबा एकदाचे आमची अगदी हालत झाली आहे yes. Total three thousand five hundred steps down three thousand five hundred steps हा टोटल सेवन थाउजंड स्टेप्स ये अजून वर पोचायचं आपल्याला शेवटचे दोन तास कसं वाटलं येताना आठ थांब थांबाय बापरे हा केवढा अवघड ट्रेक आहे आम्ही मायकलला आठशे रुपये म्हणालो होतो पण त्याला आम्ही पूर्ण हजार रुपये दिले कारण हा ट्रेक फार भयंकर आहे आणि ते बिचारे पैशासाठी ही गोष्ट करतात म्हणून आम्ही त्याला पूर्ण पैसे दिले डबल डेकर रूट ब्रिज करून आम्ही चेरापुंजीच्या साई मिका नावाच्या रेसॉर्टला चेक इन केलंय अतिशय छान दिसतंय इथे भरपूर थंडी असल्यामुळे छान शेकोटीची सोय होती काय आम्ही पाय शेकले जात आहेत ना अरे असं पाय शेकायचीच गरज आहे <laughs> आज शेकायचीच गरज आहे मस्त खूप भारी आता आम्ही रेस्ट करतो पुढच्या भागात भेटूया तोपर्यंत माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका लाईक करा शेअर करा आणि बेल आयकॉनही दाबा म्हणजे ज्या ज्यावेळी मी पुढचे व्हिडिओज पोस्ट करीन तुम्हाला त्याचं लगेच नोटिफिकेशन मिळेल थँक्यू